응? 응? 레디 고! 응? Oh no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh. 找不着，这智力， <laughs> 还找球呢？ <laughs> 球呢？嗯？ 有人。 <laughs> 我要去到我等死。 <laughs> 有人。 有人。嗯。有人。嗯。嗯。 哎呦我的妈！ huh? 谁呀？ <laughs> 是不是有人？ んえ 嗯，嗯，有人。 <laughs>